la fonction f qui a x associe 2x moins 1, le tout au carré, moins 4 fois 3x plus x carré, ferme la parenthèse, moins 1. Bon, les apparences sont très souvent trompeuses. Hein? x au carré, c'est loin de la forme d'une fonction linéaire qui a x associé à x, une fonction affine qui a x associé à x plus b. Et si on développait pour voir ce que ça donne f de x égale je reconnais soit ici A moins B au carré. A moins B au carré, c'est une droite remarquable. A carré moins 2 fois A fois B plus B carré. D'accord La suite, je développe. Moins 4 fois 3, moins 12x. Moins 4 fois 3x, moins 2x. Moins 4 fois x carré, moins 4x carré et moins 1. On ne l'oublie pas. Qui est égal moins 2, 2x au carré. 2x fois 2x, 4x carré. Attention, certains trouvent 2x carré, c'est faux. C'est 2x fois 2x, 2 fois 2 fois x fois x. Moins 2 fois 2x fois 1, moins 4x. Plus 1 au carré, 1. Moins 12x, moins 4x carré, moins 1. Je copie le reste, qui est égal Surprise 4x moins 4x carré, ça s'annule, les termes opposés. 1 moins 1 aussi. Moins 4x moins 2x, je vous le donne en 1000, ça fait moins 16x. Et vous avez saisi que c'est une fonction linéaire et donc affine. f de x finalement est égal à moins 16x. Plus 0 si vous voulez. Hein. Fonction linéaire, coefficient moins 16, Ordonnée à l'origine 0, c'est pour ça que le linéaire est aussi affine. Son graphe passe par l'origine.